Bé, a les Terres de l'Ebre eh, tenim un greu problema de desequilibri territorial. Hem, han patit una, una greu manca tant d'atencions eh, pel que fa a les infraestructures com a tensions simbòliques al llarg, del, al llarg del temps i una mica tenim la sensació que sempre ens han acabat instal·lant aquelles, aquelles eh, indústries que a cap, a, a cap lloc més del, del país volien. Um, en números això reflexe una xifra que, que, és, que, és bastant, que és bastant significativa, que és que um, consumim un 3% de l'energia que es fa a Catalunya i produïm un 60%. Um, això es tradueix en centrals nuclears, energia eòlica, etc. Ens mos volien fotre l'aigua, ara mos fotran l'arròs nos volien fotre l'aigua. Ara mos trauran la paga dels que arrendem lo tromos. Ara mos trauran la paga dels que arrendem lo tros. A dia d'avui, l'Ajuntament del Pinell i el poble del Pinell mm, té sobre la taula un, un petit gran problema eh, entre les empreses que pretenen eh, tirar endavant un abocador, un macroabocador de residus sòlids urbans. Els residus que es generen los ebrencs eh, ronden los dos eh, les dues tones diàries ens fa entendre que este projecte d'abocador mm, no pretén solucionar un problema ebrenc, perquè mm, la proposta d'este abocador és d'albergar diàriament més de 30 mm, tones eh, cada dia, durant més de 30 anys. És per això que entenem que este abocador, mm, en aquestes característiques, eh, no és mm, de residus ebrencs, sinó que són de residus metropolitans. L'any 2010, després de que l'anterior Ajuntament hagués ja signat un conveni de col·laboració en, eh, en aquestes tres empreses. Mm, se va convocar una enquesta popular. Un 70% de la població va mostrar ja el seu absolutament rebuig a, en aquest projecte. Hi ha una demanda d'aigua brutal, que doncs, bueno, ho estrellem d'allà, saps? O, o, per exemple, això, els nostres residus ens els volem nosaltres, doncs van cap a les Terres de l'Ebre, saps? O sigui, que si, si, si és l'altra cara, diguem, és la cara lletja de, de que té aquest sistema de producció. aires del Delta, alcem tots la corbella, aquests quatre de dalt, amollen la mamella, que los drets de la terra són la conrea, arros L'aplicació d'energia eòlica a la nostra comarca és una, és una aplicació que des d'un inici se va fer bastant malament. Eh, S'ha de pensar que bé, van haver unes grans empreses que se'n van anar a uns ajuntaments i van pactar una sèrie de, de projectes a l'esquena dels, dels ciutadans i les ciutadanes. Estes, estes centrals tenen una sèrie d'afectacions greus sobre, sobre la comarca. Evidentment, la paisatgística és important, i després també una sèrie d'afectacions a, a l'estructura socioeconòmica de la, de la comarca. I clar, això al final arriba a un punt que entra en contradicció en la, en la gran instal·lació totalment desbocada que s'està fent de, de centrals eòliques aquí. Per la Terra Alta, com per la Ribera o el conjunt de les Terres de l'Ebre, el fracking suposa una mostra més de les agressions que s'han dut a terme estara. És eh, l'extracció de petroli mitjançant la fractura hidràulica perforen el subsol i per extraure ho de la roca fiquen, eh, afegeixen aigua, sorra i components químics. Eh, clar, hi la sempre pot haver la possibilitat de que es contamini l'aquífer si hi hagués algun possible accident o si hi hagués qualsevol filtració o el que fos així a nivell general. Escassegen les escoles de faena sempre en falta. Escassegen les escoles i el jovent fuig cap a Barna va guanyar-se les garrofes. La bicicletada va néixer eh, com un projecte que en principi era només de l'Associació Jovens de les Terres de l'Ebre, i que ara, bueno, a partir de, de l'edició la, de l'any passat, eh, se van ampliant a diferents col·lectius que estan a les Terres de l'Ebre una mica lluitant i eh, una mica oferint alternatives a, a la realitat que, que estem tenint. No? Poder reunir la gent del territori i poder conèixer el territori en si, però també que la gent de fora es pugui, pugui participar i, i conèixer també el territori, le, les lluites que s'hi porten. És molt més que, que una bicicletada, perquè al final te vas trobant en gent del territori, vas teixint eh, vas teixint mm, bons lligams, crec jo, en, en la gent eh, d'un poble i d'un altre, eh, aprofitant l'excusa mm, dels problemes que tenim a les Terres de l'Ebre. que la part lúdica, festiva, reivindicativa... Això és una iniciativa que surt de la gent jove Llavors, clar, quan diem és que no tenim futur aquí a les Serres de l'Ebre i tothom té alguna cosa a dir, però jo crec que especialment qui té alguna cosa a dir és la gent que, que sou jovens ara. Es fa participar tothom de tots els pobles per on es passa i realment és una zona no? on tothom col·labora i fa i dona a conèixer les seves problemàtiques. I jo això ho veig molt important, que sigui la mateixa gent que s'implica, no ha d'anar la gent que ja organitza la bicicleta fent les coses, sinó que la mateixa gent del poble s'involucra. No ens arriben subvencions, ni trens a les estacions, no ens arriben subvencions, només grues, parcs eòlics, nuclears i camps de tenim una sèrie de recursos que, que es poden explotar molt bé, que, que s'han d'explotar en seny, per acabar fent una mica una, una xarxa general que ens permeto eh, progressar de forma sostenible i sostinguda. El que crec que és el que veure el que ens interessa com a territori, quin model de desenvolupament volem. Aquí a les Terres de l'Ebre ja des de fa molt de temps que, que tenim una situació precària i difícil, i evidentment ara en la crisi econòmica això s'ha accentuat, però penso que no hem d'oblidar que aquest problema no ve provocat per aquesta crisi econòmica que, que potser hi ha molta gent que espera que passe per a tornar a, a fer el mateix que fèiem uns anys abans, no? sinó que hem de, tenir, som, hem de ser conscients, penso, de que això és una crisi del sistema capitalista que, que estem vivint, que, que potencia l'enriquiment de, molts, de molt pocs a costa del treball de, de molta gent. Jo crec que hem d'avançar i hem de, de trencar-nos el cap per a intentar buscar solucions que segurament van molt, molt més enllà no? de ser sistema capitalista. Jo no sé si, si el que volem s'ha inventat o no, si el model el coneixem en satisfacció a tres bandes, però jo penso que sí que tenim la responsabilitat d'intentar-lo forjar per nosaltres i per la gent que ha de vindre. Quien del Delta y del de terra alta i morella, fem que